Mira cómo tiemblan estos terrícolas. <laughs> que les tiras unas migajas de pan y se piensan que tienen caspa. <laughs> y entonces los pájaros les atacan y no saben por qué. Yo sí que lo sé. Gracias por la idea, Sifón. O como te llames. Gracias, Molino. Eres el mejor. Te daré toda la pasta cuando me muera. Pero si ya estoy muerto. ¿Y tú qué piensas, Tarantula, Tola, Tano, Tino? ¿Qué pasa, 하! 하! 하!